რესპუბლიკურ პარტიას ახალი ლოგო აქვს ლიტერატურის მუზეუმში პარტიის განახლებული სიმბოლიკის პრეზენტაცია გამართა წარადგენეს ახალი ვიდეო რგოლით პრეზენტაციას პარტიის ლიდერები პარლამენტისა და საკრებულოს დეპუტატები დაესწრნენ რესპუბლიკური პარტია მზად არის ახალი წევრების მისაღებადაც სახეცვლილება ჩვენი იმიჯის ლოგოსი მიანიშნებს იმაზე რომ ჩვენ ახალ ეტაპზე გადავდივართ ქვეყანა გადადის ახალ ეტაპზე ქვეყანა პრაქტიკულად ევროპის ნაწილია ჩვენ კიდევ გაგვჭირდა დისტანცია გასავლელი მაგრამ ამის გავლა სჭირდება ახალი ენერგია და ახალი ხედვა ამიტომ პარტია შესაბამისად მოიქცა ლოგო ჩვენი აზრით არის ნიმუში და გამოსახა გამოხატავს ჩვენს ისტრაფებას განახლებისაკენ სიახლეებისაკენ ისვისაკენ პროგრესსაკენ ის გამოხატავს ჩვენს ძალას და ძალისხმევას ქვეყნის უკეთესი ცხოვრების დამკვიდრებისაკენ 78 წელს უფრო შეიძლება პარტიის სიმბოლო იყო ხარე რა თქმა უნდა ხალის ფორმა იცვლებოდა ფერები პარტიის იგივე რჩება ეს არის განახლებული ლოგოტიპი რომელიც რა თქმა უნდა სიმბოლოა ვიზუალური მაგრამ ასევე აღნიშნავს გამოხატავს პარტიის ხასიათსაც განწყობას პოზიციონირებას ჩვენ ვართ მზად მოძრაობისთვის სიახლეებისთვის გამბედავი ნაბიჯებისთვის და სწორედ ამას ასახავს ჩვენი irá realizar.